Bonjour à tous, le tournoi mondial bat son plein et euh, on a inconnu qui nous a rejoint, qui est à l'heure actuelle 17 sur le tournoi mondial, je vous laisse regarder, je vous laisse descendre un petit peu avec vos yeux, bam 17ème, inconnu de tous, 28, 28 victoires, avec, avec quel deck Avec le deck de l'inconnu, hein, son, deck, euh, son deck préféré en Super Défi et compagnie, du géant royal, Mega Knight, bienvenue à toi inconnu. Salut Voilà, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui fait que ce deck il marche aussi bien En plus, t'as, remplacé, t'as mis un petit pêcheur pour la nouvelle version du deck. Ouais, parce que la cage elle est un peu moins forte et vu que le pêcheur euh, rentre dans tous les decks, bah, je me suis dit on va tester avec pêcheur. Et, puis ça marche bien, évidemment. Parce que, parce que le pêcheur il est balèze. Tu nous as partagé quelques replays yes. contre divers decks. On part sur le premier, puis je vous explique un peu les match-ups, tout ça. Alors, ici, t'es contre du Molos Foudre. Yes. Bon, la foudre a pas trop lui servir dans le match-up, mais. Euh, ouais. Après, le molosse, les flèches, tout ça, ça va être compliqué. Ok, donc là, euh, euh, généralement, en opening, tu fais quoi avec ce deck Tu vas juste cycler des petits trucs dans le fond Bah ouais, au début, j'attends, je cycle princesse, bat pour voir euh, son deck. Ouais. Ok, là, tu protèges la princesse avec l'armée ou pas Ouais, ok. Ouais. <laughs> Ah, <laughs> bah non, bah non, ça marche pas, ça. Et du coup, il va devoir remettre un bébé dragon, et toi, tu, ouais, tu mets direct un feu à droite, il va devoir le défendre au garde. Yes. Au début, euh, je sais plus pourquoi, mais je pensais pas à un Molos. À cause des gardes, peut-être, tu t'es dit, tiens, ça va plutôt être un. Ah ouais, puis le mineur, le mineur, euh, je sais pas. Le mineur avec gargouille, euh, tu vois, dans le Molos, c'est pas super fréquent. C'est clairement pas ce qu'il y a le plus fréquent, ouais, je suis d'accord. Bon, là, du coup, tu mets ton 3 euh, coups, dans 2 coups avec le GR, tu mets quand même assez cher, t'as la princesse pour défendre. C'est bien, elle a pas pris l'aggro sur le mineur, hein. <laughs> ça aurait pu coûter très cher. La hein. princesse, <gasps> change d'agro. J'ai oh. pas compris pourquoi. Mais oui, pourquoi la chose changé d'aggro Parce que là, il était clairement à portée des gargouilles. <laughs> Qu'est-ce Je sais pas, elle s'est dit, oh, les gargouilles, c'est bon, ils vont mourir. <laughs> les gargouilles, c'est surfait, ouais, ça, ça, fait pas de dégâts de toute façon. Euh, je vais plutôt me faire le mineur. Ouais. Ok, vraiment bizarre, hein, je pourrais pas l'expliquer. Si vous avez une explication euh, dans les commentaires, n'hésitez pas, hein, de pourquoi la princesse a changé d'agro. Mais du coup, t'as pris super cher sur ton bâtiment, hein, sur cette interaction. Là, tu as Mega Knight ou pas Non, tu es juste euh, pêcheur. Non, je crois. Mega knight faut vraiment pas, euh, faut vraiment pas l'utiliser euh, juste quand des dégarde ou quand il pose pas son tank. Parce qu'il va pouvoir le défendre et après euh, assez facilement. Ouais, je vois, je vois, je vois. Ok, donc là il re-zap et hop, oh, voilà, tu elle prend le tarif. Hein. Par contre, en élixir, t'es pas trop mal, non, hein, parce que s'il redéfend sur la princesse, il aura plus grand chose pour la gauche. Ouais, tu C'est pour ça de l'autre côté. Ouais, ok, ça va bien, 400 dégâts, 400 dégâts les petites darts sur la tour comme ça. Tu reprends l'aggro au pêcheur, de toute façon le pêcheur tu peux tout faire avec, donc ça marche bien. Ouais. Ok, nickel, il permet de tanker pour ton fût. Ouais, je reviens à peu près à égalité. ouais, c'est pas trop mal, Il met Ouais. Donc euh, je crois que je vais GR juste pour finir la tour, ouais. Ok, là il va infernal sur ton GR j'imagine Ah non, ah, d'accord. Euh, non, je décide de push. Ok, c'est un choix. Ah ouais, tu euh, remets ta à gauche <laughs> T'avais le temps ouais, parce que je sais que je peux pas défendre son push. Donc il faut que je parte en 3 couronnes. Waouh. Ok, l'Infernal il fait mal en plus ce bâtiment. Le bébé dragon va faire trop de taf et je l'ai jamais passé. <gasps> Oh ton dart qu'il a mis Oh Ça va être super chaud là, je crois que je gagne à rien du tout. Oh là là là là, l'Infernal euh, En plus avec l'Infernal sur la tour, ouais, t'aurais pris tarif. Hein. Ouais. Oh mon dieu. C'était bien joué, hein, parce que c'est vrai que t'aurais pas pu def, t'as raison. Euh, c'est une bonne connaissance du deck, ça aussi. Hein. Ouais, ouais, parce que à ce moment-là, tu vois, il avait utilisé son internal. Ouais. Après, il avait pas trop d'élixir, vu qu'il posait toutes ses troupes derrière les mollusque. C'était un bon timing pour euh, Mega Knight, Dart, euh, envoyer le bus. Alors ici, t'étais contre l'adversaire qui jouait, ah bah, 2.9 Ouais. Et ça, c'est un match... c'est pas quelque chose que j'apprécie énormément. Ah ouais Parce qu'en fait, tous les joueurs que je vais tomber contre, à chaque fois, ils vont vouloir jouer l'égalité. vu que je suis pas patient, bah, j'aime pas jouer l'égalité. <laughs> D'accord, ok. Oui, parce que parce qu'en soi, sinon, le match-up est pas mauvais pour toi. Ah non, non, pour défendre, non, ça va. Mais pour attaquer, ah, le nombre de fois que j'ai fait des égalités contre des qui ça. Je sais pas, il reste environ 200 HP sur leur tour. Ouais, ouais. ouais. Ah bah, ils, vont faire, que mettre des archis en défense. Ouais, ouais, je sais. Bah, ils ont raison, hein. <laughs> non mais je comprends, hein, je comprends. Mais je crois qu'ils ont pas trop d'autres choix, intéressant. Hein, de toute façon. Hein. Ok, tu as une princesse, c'était bien joué, sa petite prise d'aggro là avec le squelette, il a très bien joué, ce qui lui évite de se prendre des dégâts, et chaque dégât est important à être sauvé. Ouais. <laughs> tu recycles les gargouilles sur la Tesla. <laughs> les bah, les pardon. La Tesla m'empêche de push, donc... Euh. Yeah, je vois, ok. Il réussit sa bûche qui garde sa Tesla en vie, parce que je pense qu'il allait poser un article sinon. Donc, euh... Oh, le grain de glace, un peu raté. Après, c'est pas évident hein, de réussir à bien bloquer un dart ou un, un archer magique. Ouais, je suis d'accord. Ok, le pêcheur qui va se faire les petits archers. Il va demander une réponse en plus, pêcheur. Oh putain, oh, ce, réflexe qu'il a eu Ouais. Ah, je pense que c'était un peu le hasard, mais bon. Bah, soit c'était... Moi, ça m'arrive hein, d'avoir le, temps suffisant de le mettre en réaction, hein, donc c'est que c'est possible. Mais, euh, y a un qui la mais bon, ça fait pas non plus. Euh, Excuse-moi, tu dis Il y avait un gobelin qui euh, grattait la tour, mais bon, ouais. ça faisait pas très mal. C'est vrai, non, t'as juste pris quelques dégâts. Après, bon, bah, de toute façon, c'était en x1, donc c'est dur de passer, hein, en x1. Ouais, même en x2, c'est. Oui. Soit faut faire des pushs MK plus GR. Et là, du coup, il va bégayer un petit peu. Ouais. Soit faut défendre Narkix et essayer de passer euh, pré Tesla avec Bats, Brain, le flux ou des choses comme ça. Ok, ouais, ouais, je vois. Bah là justement, tu pars sur un Mega Knight, euh, Mega Knight GR, le Mega Knight qui est full vie. Après, il a quand même de quoi défendre. Hein. La Tesla, elle fait très très mal au Mega Chevalier, il met une très bonne bûche. Oh, le Mega Knight qui connecte Ouais. Oh, oh les dégâts que t'as mis là-dessus Et tu remets un coup de GR en plus Oh ah ouais, c'était violent ça. Donc il part offensivement, mais là t'as ton GR, donc tu t'en fiches. Enfin, plus ou moins, mais... Euh. Euh, là, je le pose ici, parce que les archers j'avais envie euh, qu'elles soient dégommées, et puis sinon, il aurait pu Tesla. Ouais. Et mon GR, il n'aurait pas eu forcément assez de vie. Ok, ouais, je vois. Là, ok, le petit fut, tu tentes de le brain. Ah, tu connectes un coup quand même, hein. 99 dégâts qui ont été posés, le Mega Knight qui reconnecte. Mine de rien, je trouve qu'en Archix, c'est pas la carte la plus simple à défendre le Méga Chevalier. Hein. parce que tu sais, tu peux le faire sauter systématiquement sur l'Archix. Ouais. Après, s'il tempo bien avec des golems de glace, des Tesla bien placés. Oui, euh, il peut, hein, il peut, il peut. Clairement. Ok, donc là, t'as ton dart à droite, il va devoir le retempo avec le golem de glace, justement. Les archères qui sont mises. Très bonnes archères hein, de sa part. Oh, tu recollectes encore un coup. Euh, je vais essayer Mega Knight pour euh, essayer de garder en vie mes princesses, dart. Ok. Ah oui. C'est euh, l'arbitre défensif, je peux pas. Euh, en gros, je peux rien faire, ça tempo trop mon deck. Oui. Je suis obligé de faire élixirs ou de euh, mettre des armées de squelettes ou des bats secrets dans le fond. Ouais, je vois, je vois, je vois. Là, là t'as remis encore des bons dégâts. Il a, il a pas pré-shot. Enfin, il a pas. En gros, quand tu sais que dans ton deck t'as la princesse qui up, il faut à tout prix qu'il mette une troupe au milieu. Hein. Il peut pas se laisser connecter comme ça sur la tour. Hein. Mm. Oh là là, t'es gobelin. Il était numéro 3 du tournoi mondial, hein, c'est bien ça euh, Il était deuxième et moi deuxième. quatrième et c'est passais troisième sur ce match. Ok, et donc là, lui, c'est son deck à lui, hein. c'est son deck ladder, de ce que tu m'avais dit Ouais, c'est ça. Vous allez voir, il y a une spécificité qui fait qu'on reconnaît que c'est un deck c'est qu'il y a les petits gobelins à dague et ça, on les voit euh, nulle part, <laughs> simplement. Ouais, c'est vrai qu'en en compétition, on voit rarement les gobelins à dague. Ok, le dart, le dart qui va défendre parfaitement. Le cimetière qui t'a mis quelques dégâts, est-ce que tu vas pouvoir faire quelque chose là-dessus Je ne pense pas, tu vas juste recycler fond de map là, non Euh, oui, il me semble que je vais juste mettre une princesse. Le problème de son deck, c'est si, par exemple, il passe euh, bébé dragon cimetière, ouais. bébé dragon, je suis obligé de dévoler bah, soit au dart, soit de laisser tanker. Et puis le cimetière va toujours gratter. Donc pas de Ouais, C'est pas évident pour toi de gérer un bébé dragon hein, dans ce deck. Ok, tu repars sur des bats. Euh, ouais, le cimetière. Ouais, mais cimetière poison, par exemple, j'ai mis, euh, je sais pas, des bats, une arme squelette une dart. Et bah, une fois que j'ai plus de dart, c'est impossible pour moi de défendre le cimetière. Ouais. Ouais, tu m'étonnes. Et puis euh, là, il a poison, hein, donc tu peux pas défendre à l'armée de squelette, tu peux pas défendre euh, bah, avec le reste, quoi, simplement. Bon, l'exénado il t'a mis un nom, hein. il a mis un nom au GR, il fait... Euh, <laughs> ah, par contre, c'est pas mal, ça. Il va galérer, hein. il va devoir mettre chevalier, il va devoir mettre les gobelins d'ac derrière. Ah, il va... Ok Ouais, super. Et là, tu vas mettre des bons dégâts, parce que le temps qu'il mette son boulis, ce boulis n'est pas très bien mis en plus, tu vas gratter quelques dégâts, là. Oh, tape deux gobelins. Je pensais qu'il n'allait pas taper le deuxième. Mais je crois que ton Mega Knight, il a mis, euh, il a mis un, coup sur la tour là. J'ai vu un 200 partir là. Ah ouais, ah ouais. Il a mal positionné son bolus. Nickel, ouais, ah, t'as mis des bons dégâts là. Hein. Super. Là, t'es un, un, bon début de partie, hein, t'as un bon avantage. Tu remets une princesse grattage ou pas, c'est comme ça Ouais, ok. Euh. <laughs> Je m'y attendais, hein, je m'y attendais. Ok. Après, j'évite de trop le faire euh, non plus, parce que le problème c'est que la princesse, elle sert aussi beaucoup à défendre le cimetière. Oh, oh cette tornade. Oh, le bébé dragon, il est vraiment horrible. Hein. Oh. Du coup, il bah, a et bah, il va virer tout le cimetière. Ouais, ouais, mais enfin, quand même, hein, c'est... <laughs> la tornade, elle a fait mal ici. Hein. Il leak Ok, il sait pas trop quoi faire ici. Il attendait justement pour être le liste au milieu. À gauche, il a pas encore récupéré cette arme. Hein. tu vas pouvoir bien connecter avec ton GR. Le GR une fois Oh là là, tu fais tellement mal. Oh, oh le là, GR. Il te reste deux coups de princesse, ça va être. <laughs> Ou deux coups de gobelin à dague, au choix. Ok, il tente ah, tout. Mais là, même si met une tornade, euh, si t'arrives à l'EF d'une façon ou d'une autre, ça devrait bien se passer. Ah, bien joué. ce que j'ai essayé de faire, c'était de mettre l'armée squelette un peu plus basse pour, tu vois, garder un ou deux squelettes ouais. pour que ça plus. Pour la tornade aussi, hein, parce que là, tu sais qu'il y a les tornades là-dessus ou poison. Alors, contre Chapeau de Paille, qu'est-ce qu'il jouait Chapeau de Paille Il jouait du Molosse Ballon. Ah bah, ça, ça... Alors là, c'est le hard counter maximum. C'est vrai C'est ce qui est le pire pour toi. D'accord. Ah, parce que là, en push, il a Zap, il a BDF et il a Molosse Ballon. Donc en gros, en soi, il fait un push, je peux rien défendre. Ouais, t'es obligé d'aller attaquer chez lui, quoi. Parce que le dart et la princesse, bah, la princesse, où il choisit le BDF euh, un des deux, et puis ouais. il zappe. Ouais, et puis il plus rien. D'ailleurs, la première boule de feu qu'il a utilisée sur le dragon, là il va prendre un zap et Ouais. Bon après, je vais quand même connecter un coup ici, je pense. Ouais, un coup de GR. Oh, le dart. Le dart qui survit. <laughs> Qu'est-ce qu'il est fort, le dart. Presque à va me faire euh, un peu chier dans le match-up, c'est la cage Goblin. Ouais. Euh, ça t'impose super bien le MK. Carrément, ouais, c'est très fort. Même contre GR, hein, c'est pas mauvais. Ou par contre, là, tu lui fais mal. Hein. Oh ouais. Ah ouais, tu as mis 5 coups là-dessus. Hein. Ok, donc le premier patch c'est là où ça commence à devenir compliqué. En plus, il met un bon bébé drag, euh, qui t'en bien, ma princesse. Ouais, t'es obligé de, de, prendre une prise aggro. Ah ouais, bah justement, je m'attendais à ce que tu le mettes, euh, pas pour les kites, mais euh, parce que <laughs> parce qu'après il allait reprendre l'aggro, j'avais peur de ça aussi. Tu sais que tu le mettes même lane en fait, je m'attendais à ce que tu fasses ça. Le MK Ouais. Le problème c'est que si je mettais même lane, après il défendait, et puis euh, s'il défendait le MK, accompagnait le Molos après. Ouais, ouais. ouais. Et puis en plus il y a la méga gargouille, donc si je mettais même lane, il y avait moyen que la méga gargouille focus la MK. Ouais, je vois, je vois, je vois. Ah ok, c'est bon, tu réussis à connecter un coup ici. Là derrière, tu vas devoir... Euh, Scarmi Ah, <laughs> oh, c'est cher. <laughs> ouais, c'est ce que tu fais. ça défendre, donc euh, en soi, c'est pas super... Euh, c'est vrai, quoi. Tu reforces le bébé dragon, du coup ça, ça sera une carte en moins gérée, tu vas pouvoir soit le kite au pêcheur, soit le kite avec autre chose. ok Moi je peux choisir direct. Donc là il y a Cash Goblin, évidemment elle va perdre de temps bien le géant royal. Oh, il tempo très bien même. Là, je mets bien la pression pour euh, éviter qu'il coche. <laughs> ça, c'est bien, hein. c'est bien comme tu l'as joué. Par contre, effectivement, ton dart euh, lui offrait une bonne MG qu'il aurait pas eu si tu le mettais tout droit sur la ligne. Ouais, ah, c'est vrai. Là, le, ce qui est bien, c'est que le pêcheur, bah, il tente. Euh, Waouh. <laughs> Heureusement que t'as pêcheur, effectivement. Vraiment fort cette carte. Tu vas remettre un GR ici, je pense. Ouais, tu remets un GR. Il aura le temps de cache quand même, mais euh, vu que t'as le FUS ça devrait passer. Non, ok, il met pas cage. 52 HP, il a, il a pas de, il pas zap Non, tu as gagné là-dessus Mais non. Ah, il a zap. Il va zap à gauche là. Il avait mis son zap, tu vois, j'avais. Euh, ah non, ah non, il finit. Ah, j'ai confondu avec une autre game. Ok. Mais là, là du coup, t'as quand même profité pour mettre un gros swarm à ma droite sur le fait qu'il ait plus son zap et un. Oh, les dégâts ah, parce que vu qu'il a zappé la tour, bah, du coup, il a fait rien pour euh, la skarmy et euh, les bats. Ouais. Et là, limite, tu peux faire le bourrin après avec des GR, euh, GR d'art. en gros, GR, il a que la cage goblin pour te le tempo. Non, la skarmy c'est bien, parce que du coup, ça permet de découvrir la cache goblin avant son zap. Je suis d'accord. Mais dans tous les cas, il peut pas, il peut pas empêcher de mettre un coup de GR. Enfin, il est obligé de prendre au moins un coup ici. Je te laisse quitter le vocal, faire ta game et revenir en voc après, ça te va ah, a pas de soucis. Ok, à tout de suite. Oh, il a trouvé Après 20 minutes d'attente, donc là, il a inconnu les euh, matchs contre quelqu'un qui est parti directement sur un GR. un GR MG Sorcier de glace avec un premier push GR, il a vraiment peur de rire en face. Là, inconnu, il peut faire un beau contre-push. Hein. Il a 4 d'élixir, je suis désolé, je viens d'arriver dans la game. Je. Là, je. Voilà, je m'attendais pas à ce que ça proc. <laughs> Euh, il arrive un moment, il a perdu espoir. Ok, la défense est très propre en face, par contre. Un inconnu a un peu plus d'élixir. Deux, il a pas besoin... Bon, il décide de défendre, mais il a pas besoin de le faire. Euh de 3, euh, le Mega Knight, on en parle Mega Knight qui remet un peu la donne. Donc le match-up qui va pas forcément être super évident. La pierre tombale et b dragons on aime vraiment pas ça dans le deck d'inconnu. Le match-up va être, va être compliqué. Hein. Lui, il a pas de quoi bloquer, pareil, le, géant royal. Hein. Donc le géant royal en face, il connectera forcément. Il y a le fut barbare qui peut être embêtant si on joue l'armée de squelette ou genre le truc au niveau du pont. Là, le temps de réaction de l'adversaire est vraiment très bon. Hein. Angela qui a réussi à... Angel et Andrea, pardon, qui a réussi à mettre un très bon... Euh, c'est de glace, ok on défend au pêcheur, 10 Délex contre 10 Délex, t'as le tombale le pêcheur qui va aller choper des squelettes, un squelette, une baffe, un squelette, une baffe de poisson. Alors fuite barbare, voilà fuite barbare qui est utilisé pour défendre le fût. Ah, il a du spec en live hein. il y a du monde qui le regarde le sombre inconnu. Allez let's go inconnu, let's go. C'est ton heure de briller, c'est ton heure de montrer à l'univers de quel boîte tu te Quel est ton talent Alors du coup, le pêcheur qui a cherché le petit squelette. À droite, la princesse qui met des bons dégâts. Ok, c'est parfait, ça, on va faire tomber, va tomber la MG, on va tomber le sarcelle glace. Non, faut que ça tombe par contre. Hein. Ok, le dart, le dart une fois. Gère qui va être un coup, malheureusement, qui a un seul coup. On a renvoyé un Mega Knight. Il y a Pierre Tombale qui a utilisé une deuxième Pierre Tombale en face. On, a, on voit que le pêcheur il galère dans ce match-up. Hein. Pour le coup, la Pierre Tombale elle l'embête vraiment bien. Oh, le petit gobelin qui survit Oh, les gobelins une fois, les gobelins trois fois, les gobelins cinq fois Ok, quatre fois, simplement quatre fois. Par contre, à gauche, il y a le Baragon. Le il met euh, un peu plus cher qu'un gobelin. Ok, on défend le dart. Par contre, faut pas que le dart meure. Foot qui est réutilisé. Ça va être dur. 5 hein. Delex contre 5 Delex. L'avantage est quand même euh, complet pour Andrea ici. Hein. Ça va vraiment être dur pour inconnu. Ok, le fût. Fût de qui va être réutilisé de nouveau. Ah là, c'est tellement chaud. <laughs> Pendant euh, il y a de plus en plus de specs hein, en live sur la game, on est, plus de 600 à regarder la partie en live. Mega Knight qui est posé fond de map, ok j'ai envoyé à la droite. Ça va être dur, Alger, hein, il va connecter un peu. Oh non Non, pêcheur, troll pas Quel troll ce pêcheur <laughs> Notez le niveau de troll du pêcheur dans, les, commentaires évidemment. Oh là, c'est pas possible quoi. Ok, le Mega par contre il va chercher la pierre tombale en un coup, c'est pas mal. Allez, tu vas pas rodage malheureusement. Il y a barbare qui va être mis. Juste un sorcier. Ouh, on prend cher. Hein. Si, on accepte 400 dégâts. Hein. Par contre, ça va mettre un GR cash. Et là, normalement, ça va être la fin. Hein. Je vois pas comment il arrive à défendre ça. Le fut barbare qui a été gardé justement pour aller défendre le ça. Ok, mais un seul coup, il est pas encore à portée de foudre. Foudre, c'est 306. Donc, il faudra plus pour mettre. Euh, ah, il voulait bloquer la foudre, mais non, l'adversaire, il a pas foudre. Ah, on est niveau 9, ça suffira pas. C'est dommage. C'est dommage, du coup, ce fut. Parce qu'en plus, il n'y avait pas de chute barbare en face. Hein. Il aurait pu caler 500, 600, 700 dégâts là-dessus, potentiellement. Il n'y a que vraiment que la foudre en face. Hein. Il est obligé d'être très agressif inconnu, mais je crains que ça ne passera pas. Hein. Le sorcier qui est remis, là, ça va mettre une tornade potentiellement en face. La tornade qui est euh, dans la main de l'adversaire. À gauche, la princesse a mis des bons dégâts, mais là, ça va poser un GR à droite et ça va être la fin. Ça va être la fin du sombre inconnu, ça va être la défaite d'inconnu. Dans deux coups de GR, mais là, il pourra jamais le bloquer. Le chute barbare qui va être remis en pré-shot. Le pêcheur qui prend n'importe qui. Et la victoire en face. C'est dommage, c'était bien joué à hein, de la part d'Inconnu. N'hésitez pas à lui dire, qu'est-ce que vous avez pensé également de cette partie-là du niveau de jeu globalement d'Inconnu dans les commentaires, et je le ramène en vocal tout de suite. Re-Inconnu. Bon, le match était dur, de 1, je, trouve. T'en penses quoi, toi Bah... C'est vrai que la tombstone, en fait, elle faisait chier pour le chasseur. le, pêcheur, oui. Ouais, pour le pêcheur. Ouais, carrément. Euh, et, et, j'étais un peu déçu, genre à la fin, tu vois, quand t'as renvoyé ton Mega Knight, t'as voulu bloquer la foudre avec le fuit de gobelin. Mais euh... en fait, elle faisait pas assez. Bah oui, c'est ça. Et du coup, c'était sûr qu'il avait pas foudre. Et c'était sûr qu'il voudrait finir au GR. Et en plus, il avait pas son de barbare en rotation à ce moment-là. Parce qu'il avait utilisé sur euh, le push offensif sur son armée de squelettes. Ouais, j'ai mal joué, j'ai mal joué. Et du coup, je, bon, je sais pas si ça aurait suffi, mais il y avait peut-être un truc à faire. Mais dans tous les cas, c'était vraiment dur parce que lui, il avait un bâtiment pour détourner. Ton pêcheur, c'était super dur de prendre le GR avec. Enfin, moi, je trouvais le, matchup match-up vraiment pas facile. Hein. Ah, c'est vrai. Bon, ah, c'est dommage. En tout cas, euh, tu t'es bien défendu hein, dessus. Merci. On se à 28. J'espère que j'aurai un badge un peu mieux que celui IG mais bon. T'avais combien comme badge là je vais rechecker. Euh, là, mon, pire, c'est 240. Ah. ah Ah, je sais pas. Euh, euh, t'avais fait combien de victoires quand t'avais fait 240 bah, Dans ces eaux-là, donc 27, 28, je dirais. Ok. Donc on verra bien. Tu verras bien à la fin, ça dépendra des autres joueurs. En tout cas, merci beaucoup Inconnu d'avoir partagé ton, ton gameplay et ton gros niveau hein, sur le GR, le Mega Knight. N'hésitez pas non plus à aller le tenter chez vous, hein. le deck est vraiment très très fort. Je vous souhaite à tous évidemment une excellente journée et prenez soin de vous.